Un saludo a Dalmi aunque no se suscribió a mi canal que triste jajaja un saludo también a Fiorella jajajaja si quieren ser famosas xdxdxdxd xd, xd, adiós